mees, poeg, tule vaata, mis mul siin kõik on. noh, näe, lihvi on no.. ma olen ainult seda riista korra kasutanud. ah, saag, selle ma sain üheksakümne viiendal. seda ma kasutan ainult korra aastas, kui jõulukuuske saan. Ah. noh, kas lõi silma särma või mis? see on teemantpuur. seda ma kasutan väga erilistel puhkudel. Ah! <laughs> naelapüss olemas. tikksaag olemas. relakas, täiesti tutikas. ostsin kolm tükki, noh igaks juhuks mine tea, kas saabki. vaata siia. <laughs> noh. ütle, kas sa oled näinud mõnda meest, kellel on kodus omaenda tõstuke, jah? kõvasti pidi rahakoti raudu raputama. aga noh, harva läheb vaja, aga nüüd on ta mul olemas. noh, sul ka mõned riistad on? jaa. millised? no kõik on olemas. näe, siit saad valida. noh, selline on. no see on natuke suurem ostmine hõbe, rentimine kuld, kõik ehitusseadmed ja tööriistad Kramost Today we're gonna break as many rules as possible, but if we get caught, we're gonna have to face serious punishments. Like no motorized vehicles in a skate park.